rápido Tienes 5 segundos para dejar un buen like en el vídeo Si no quieres tener mala suerte durante toda esta semana Chicos, ¿queréis conseguir una skin de la tienda totalmente gratis con este vídeo? Solo vais a tener que hacer tres sencillos pasos Suscríbete al canal para formar parte de la Neox Armies Deja un buen like en el vídeo y comenta cuál es tu ID de Epic Games Una vez hecho todo esto ya estarás participando Pero es que chicos, además tenemos un pedazo de sorteo con Cometa Team muy atentos. Y chicos, perdonadme antes de empezar con el vídeo que os moleste un minutito para deciros que mirad lo que traemos en el vídeo de hoy. ¡Uh! de pavos con Cometa Team, así que chavales, el equipo de Cometa y yo estamos haciendo un sorteo de 2000 pavos Solo tenéis que hacer un par de cosillas para poder conseguir 2.000 pavos totalmente gratis en Fortnite. Neox, ¿cuáles son esos pasos? Pues chavales, solo deberéis comentar en el vídeo que vais a tener debajo en la descripción. Ahí tenéis todos los requisitos, suscribiros a Cometa y suscribiros al canal de Mr. de Neox. Así que chavales, ir corriendo al, canal de Cometa, suscribiros a su canal y comentar en el vídeo de mi entrevista. Lo tenéis justo debajo en de la descripción, todos los requisitos para conseguir los 2.000 pavos. Así que chavales, darle muchísima cañita. ¡Let's go! Recordar seguirme todos en mi motherfucking Instagram que es totalmente gratis y utilizar el código MrDeneox en la tienda de Fortnite. Ahora ya sí que sí, empezamos con el vídeo. Muchísimas skins han sido añadidas en esta nueva actualización que va a venir muy pronto al juego de Fortnite y que todo el mundo está esperando. Y es que vais a estar viendo en pantalla muchísimos tipos de skins que me gustaría estar viendo muy pronto dentro del juego de Fortnite, muchísimos fanarts y fanmates que realmente valen muchísimo la pena y que quizás estaremos viendo dentro del juego muy pronto. Y es que realmente hay muchísima gente que está dispuesta a crear cosas auténticamente locas dentro del juego de Fortnite. Y un claro ejemplo es lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Y es que uno de estos fanáticos ha logrado crear dentro del propio juego, modificando, me imagino, la fuente del juego, un nuevo estilo de desbloqueo de skins dentro del juego de Fortnite. Es una auténtica locura pero la verdad es que está muy muy bien pensado. Y es que parece ser que esto tendría muchas posibilidades de ser añadido dentro del juego de Fortnite ya que es una auténtica locura y le ha gustado a la mayoría de la comunidad. Chicos, comentadme debajo de la sección de los comentarios qué os ha parecido este primer detalle que os acabo de enseñar en el vídeo. Creo que realmente que el juego se viera así sería algo positivo para todos, ya que la interfaz es muy muy chula. Pero no venimos a hablar de eso, sino que hoy venimos a hablar del nuevo parche de Fortnite. Bueno, como ya sabéis, acaba de terminar uno de los mejores eventos de todo el año dentro del juego de Fortnite. Lógicamente estamos hablando del Winterfest. Una de las mejores actualizaciones en toda la historia de Fortnite Battle Royale. Otorgándonos, lógicamente, recompensas totalmente gratuitas, desafíos totalmente gratuitos, regalos, decoraciones, cambios en el mapa, un evento de final de año, el evento de Star Wars, las skins de Star Wars, la espada, metieron una locura de cosas en el juego justo antes de justo antes de terminar el año. Pero Fortnite ha vuelto a echar el freno. Y es que no han vuelto a meter nada dentro del juego desde todo lo que acabáis de ver en pantalla. Lógicamente no podemos afirmar cuándo va a ser la nueva actualización, cuándo va a tener lugar. Pero bien, los filtradores pueden hacerlo. Así que dicen que la actualización va a llegar mañana, Bien, hoy es lunes, mañana es martes, pues mañana llegará la, nueva actualización dentro del juego. Lógicamente, estamos hablando de especulaciones, no de algo que haya confirmado el juego al 100%, pero dejarme de todas formas, debajo en la sección de los comentarios, qué es lo que más os gustaría ver en esta nueva actualización del juego. Cambios en el mapa, nuevos regalos, recompensas, desafíos o ítems. ¿Qué es lo que más os molaría? ¡Hey chavales! No os olvidéis de seguirme en todas mis redes sociales que las tenéis debajo en la descripción. Ahí tenéis toda la información de dónde podéis seguirme y hacia dónde vamos con el barco. Y es que chicos, preparaos porque os voy a dar toda la máxima información que me ha llegado acerca de la nueva actualización y cerca de tres grandes ideas que casi al 100% seguro vayan a estar llegando muy pronto al juego tal y como hacíamos antes en el canal. Así que chicos, preparad esos oídos y no olvidéis dejar un buen like en el vídeo. ¿Preparados? Porque empezamos ya de ya. Y es que como acabo de comentar, los filtradores se han metido dentro de los archivos del juego para este nuevo parche que ya han sido añadidos nuevos objetos y nuevas cosas dentro de los archivos del juego. Los filtradores, lógicamente, nos han revelado mucha de esta información y nos han dejado que os la enseñemos a vosotros. Así que chicos, ahora mismo os voy a enseñar las tres mejores ideas y quizás las tres más importantes que va a traer la nueva actualización del juego 11.40. ¿Queréis saber cuáles son? Empecemos por la primera. Y es que parece ser que en primer lugar el mapa va a ser, podría ser, actualizado. Y es que muy recientemente Parque Placentero ha recibido un easter egg bastante misterioso. Un bug que ha sido reportado en varias ocasiones, el cual nos hace referencia a algo muy extraño que podría estar llegando al juego muy muy pronto. Y es que parece ser que el mapa se acaba cubriendo de arena. ¿Estaría todo esto relacionado con la historia del tiempo del juego de Fortnite en esta temporada? No lo sabemos todavía a ciencia cierta. Pero parece ser que realmente algo va a estar cambiando dentro del juego de Fortnite en el mapa y tiene pinta de que va a ser en esta próxima actualización. ¡Perfecto! ¡Vamos con el número 2! Y es que el número 2 parece ser que va a ser un nuevo ítem o un nuevo regalo que vamos a poder estar consiguiendo todos nosotros de manera gratuita. Y es que ya sabéis que Fortnite a veces nos recompensa con un registro diario dentro del juego, es decir, cuando llevamos una cuenta de días dentro del juego de Fortnite, el juego en ocasiones nos regala recompensas y tiene toda la pinta de que en esta nueva actualización van a volver a meterlo. Podría ser directamente algún emoticono, algún pico, algún paraguas realmente muy chulo o quién sabe, es que ahora se está hablando muchísimo de meter nuevos estilos de skins dentro del juego, así que que no os extrañe si Epic Games mete un nuevo estilo de skin totalmente gratuito. Y número 3. Parece ser que Epic Games va a estar añadiendo dentro del juego una nueva arma. Y es realmente un arma que llevamos bastante tiempo esperándola dentro del juego, Parece ser que esa arma ya se podía probar dentro del creativo hace bastante tiempo, pero no fue añadida al juego online todavía. Parece ser que dentro de estas notas del parche podría estar añadiéndose la nueva, el nuevo rifle de asalto pesado, lógicamente, el AK-47. Oh yeah. Y es que según los filtradores realmente estaremos viendo muy muy pronto un nuevo arma añadido dentro del juego de Fortnite. Bien, después de todo lo que llegó al Winterfest, eh, Epic Games hizo un comunicado de que en las próximas tres semanas iban a estar un poquito menos al loro de todo lo que sucede en el juego y iban a estar añadiendo menos cosas al juego. Y lógicamente estamos ahora mismo justo dentro de ese periodo de tres semanas ahora mismo. Pero eso va a terminar muy muy pronto. Así que chavales, vamos a cruzar los dedos porque esa gran actualización sea una actualización masiva y que hayamos acertado en los tres regalos principales de esa actualización. Y es que como ya sabéis, después de cada gran actualización, el, el siguiente parche que suelen meter simplemente trae errores del juego o mejoras para los errores que ya existían dentro del juego, arreglos de bugs, arreglos de glitches y todas esas cosas que son añadidas sin querer cuando metes una gran actualización dentro del juego. Lógicamente estos días van a ser un poco pobres dentro del juego y vamos a tener muy poco contenido dentro del juego de Fortnite. Pero eso no significa que muy pronto vaya a estar llegando algo muy muy grande dentro del juego. Chicos, ¿vosotros qué opináis acerca de todo lo que acabamos de comentar en el vídeo? Me gustaría leer cada uno de vosotros qué opináis acerca de todo y qué os molaría ver dentro de la actualización. Dicho todo esto, ya me toca despedirme por hoy. Recordad que tenéis el gran sorteo en el vídeo y que tenéis el sorteo de Cometa Team debajo en la descripción en la primera línea. No os lo perdáis, ir a participar que es totalmente gratis y podéis ganar 2.000 pavos dentro del juego. Ahora sí así me despido de vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito a todos y ¡chao!